تبدأ أما تلميذ مجرد أن تبدأ على واحد هذا لا يشاهد

ما بعد هذا دبيته عايز ما ما حد ما ما ما ما ما ما تجي لك واحد الشعبية حتزعل الشعبية حتزعل تبع تبع 40 ألف 咱们下雨。 God. Marked a location. معلش يطلع طلع طمع يا عيال طمع <laughs> تعال انا حقهم حق ما يجي حاجه Enemies ahead! Hadi bakalım. Hadi bakalım. واحدة تلاتة